አሙና አተ የስራው እንትን ፋታ የሆነ ነገር ቆይ ትበላለህ አንተ እዛ እሷ ጋር ውትም ብለሽ ልፋጫ ለራስህ ሽቆላ እንትን ስል እንትን ትላለህ። ገበያ ምን እሰጣለሁ ብቻ የምትለው አትከፍልም? አንድ ብር ከፍለህ አታውቅም? የለም ምን እንትን ይላል ምንድን ነው? በእናትህ አየሩ እንትን አትበል እንጂ አንተ ዛሬ እንትን አየሩ ያ እንደ እስቲ የሆነ ነገር ያውጣም አንተ በእናትህ አንተ ደም ሰጣላ ሰጣላ እላለህ እንትን እዛ ጋር ግባ ጥግ ላይ አንድ ቀን ያትካፍልህ ዝም ብለህ እንትን ትላለህ። ችግር የሆነ ነገር ሁላ ትከራከራለህ። አንድ ቁርስ ያሰደ ሁላ የራሳችሁ ስሜት ብቻ አትሙሉሽ። እዚህ ጋር ሀያ አራት ሰዓት የሚጋጠረ እኮ ሊሰራ ነው። አተሙና አሁን ያገባ ሰውዬ ብሩ ተቀበል ሁላ እዚህ እሰጣለሁ ምናምን የለም። ሙድ ይዛል ብሶት የለን። አንቺ ልጅ ደናናሽ ወይ እኛን ዝም ብሎ ጨንቀይናል። በዚህ ስራ ባይጨንቅ ነው የሚገርመው። She's loving me. one man below. She's she's loving me. Wow. እዚህ ጋር ተጋተርኩ እንጂ ዘፋን አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ የምትጮህ? አንተ ያማል እንደ ቆይ ምን ነው እኔ ግጥሜ እንትን አንተ ምንድን ነው ቆይ አሁን ይሄ ፓርኪ ብር ወስዳል። አንተ እዛ ወደ ብር ወስዳል ስጠራ አንተ ምንድን ነው እዛ የምትጋትረ የምሰማው? ቆይ አንተ ራስህ እዚህ ሆነ እዚህ ጋር መኪና ቆሞ ፓርኪንግ ብር ይወስዳል። የት ሄደ ነው እንትኑ? እኔማ ታዲያ አንተ ራስህ የት ሄደ? ነጣት ጥያቄ ጥያቄ ና ጠይቅ። የት ነበርክ አንተ? እዛ እየጠበቅኩ አይደል? እኔ ዝም በል አንተ። ደግሞ አሽቃባጭ ነሽ፣ ቁሌታ። ምን ያለው እንዴት ነምቶ ነው? ቆይ ልክ ጠዋት እኛ ሰዓቱ ገትረን ስገትር አንተ እዛ እንትና ቤት ምንድን ነው የምትሰራው? ቆይ ታዲያ አንተ የምታውቀው ነገር እኮ ነው። ምን መሰለህ? የት ሄደ ነው? ንገር። አንተ ራስህ የት ሄደ ነው? ኧረ ንቃት። ጥያቄ ጥያቄ ነን አንተ ይህንን መጠየቅ አልችልም። እኔ ስጠይቅ ጥያቄ ማንም አይጠይቅ። እናት አንተ እሺ፣ አሁን እኔማ ቆቀር ቦታ ሄጄ ነው። አንተ ራስህ የት ሄደህ ነው? ቅድሙ ድረስ እዚህ እኔ የትም በል አንተ አይመልከት። እሺ፣ እኔ አንተ እሺ፣ እና አትላፊ እዛ ማነው? እቺ እንትና ማነው የሚለው ቀስ ስማት የፈጸምኩ አንተ እውነቱ እስክታወጣ ድረስ ይሄ ፈርቁ እኔም ፈርቅ ይዛለሁ መንፈስ ሻጋይጄ እኮ ነው። ሾሮም ቀስመት እሷ አይደለ ቅድበና ስራሳ ራሳ እኮ እዚህ መጣችሁ መጣች። እሷ ቁንጭሉት ለብሳ አጭር ያርጋ ሞና ና ስትል እንዴት ታደላት? በእናትህ በቃ አሁን አሁን አንድ ነገር ምንድን ነው ስሜት ሉዝ ያርጋል እሺ ከዛ ቆቀር መግዣ ስሜት ሉዝ ያድርጋል። ትድነ መልሽ በል ሎዝ ያረቅ ሄድና እዛ ሸረመጥከው የሰ ሎዝ ያረቅ እና አብዝጋው ዛዝባ ለማንኛውም ደንበኛ መጥቷል። እዚህ ቀጥ ብለህ ቁም ይሻል ajarin deh buat Wuh! Cis. Natun. Baka, baka, baka. Eh, baka. Eh. እንኳን ደህና መጡ ጋሼ። እንዴት ኖት? እንዴት ነህ? ሰላም ነው አለው አለው እንዴት ኖት? ሰላም ነው አለው አለው። ትናንትና ጠብቄ ጠብቄ ስንት ሰዓት ሙሉ ባላገኘሁም። ኧረ ጋሼ እና ቀኑን ሙሉ እኮ እዚሁ እንደተተካልኩ እዚሁ ቀርቼ እኮ ነው እንደ አይደለም ረዥም ሰዓት ጠበቅኩ። ብጠብቅ ብጠብቅ ሳጣ ጊዜ በጣም በቃ ግራ ገባኝ። እኔ እኮ ጋሼ መሽቶ ማለት ነው ከመሸ በኋላ ሲነጋ ነው የሄድኩት። በጊዜ መጡ ግን በጣም ለማንኛውም እንደዚህ ነገር አታርግ። እሺ፣ እሺ ጋሽ፣ እሺ ጋሽ፣ እሺ እያየ በደንብ እየጠበቀ እሺ ጋሽ፣ በኋላ እርስ እሺ፣ ቀልብ ቢስ ቀልብ የሏት አተ መኪና ስራት ያቁም አትርከ ሀ እ ነገር ይፈልጋል። ትኬቱ ስራት ጻፍ ምን አይነት ይወጣጠራል በላ <laughs> አቤት ጋሼ እንትን በደንብ ያጣባክላል እዛ በራ ያልከው እና አምስት ደቂቃ ልቆም እንጂ ልርሶን ትል ጠብቅነን ሁሉም በገንዘብ ሁሉም ነገር የሚካሄድ መሰለህ እንደ ሰው እንዴት ነው ስግብግብ ግን የሚሆነው? እሳቸው ይሄ ማግና ይዛው አስተሳሰባቸው እኩል እንትን ፍሬንድሽፕ ያልሆነ ምን አይነት ነው? ጠብቀ ጠብቀ አጣው ምን አይለ የጊዜ ጉዳይ ነው እኮ እኔ አርባ ዓመት እርሶ ሰማንያ ዓመት లంጋድ ፈልጋልነ ገተ እኔ እንደ ሌሎቹ ሀብታም እኔ አልቀማጠል አውሮፕላን ስጤና እንደው ቁጭ ያርገው ይዛ በሩ ገታ ሀብታም ሁሉ እኔ አንዳንድ እንትን ብል አሰላፋሽ ልጅ አንቺ እኔ ባላየ ሾቅለሽ እያለፍሽ ነው አተሞራው ሰጥቷል እኮ ሀ አንተ እኚህ ሴቶች እኮ የነካካኝ ኮምፕሊት ያረካቸው እኮ ጾታዊ ጥቃት የሚባል ነገር ያለ እኮ አንተ ወይ ለእኔ አትሰጥ ብቻ አንተ ብቻ ይዘህ ዝም ብለህ የነፋ ወይ አይደለም፣ እኔ መንፈስሽ አላቸው። ቱፓሲያዬ የነ ፍቅር ውጤ አሁንስ እዚህ ጋር አልነበረ እንዴ? አሁን ደግሞ ዛሬም ሳልሰጠው ልሄድ ነው። እጠብቃለሁ እጠብቃለሁ ይላል። ምንም ማድረግ አልችልም። ወዴት ሄደ? ኧረ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው? ቴፑስ ወዴት ሄዶ ነው? ማነህ? አሞራ customer ያለን ምን የሆነ አቤት ጋሽ ልመጣ ወይ ጋሼ ምንድን ነው ቴፕ ወዴት ሄደ? የመኪናው ቴፕ ጠፋብኝ እያልኩ ነው ያለሁት። ቴፕ የት ያስቀምጠው ነው? ይሄ እዚህ አድርገው። ጭንቅላት የለም። ቴፕ የሚቀመጠው እዚህ ላይ ነው ውስጥ ነው እንጂ እንደ ምን አይነት ቴፕ ነው? ትልቁ ጂፓስ ነው። ጂፓስ ይጥፋ። ጂፓስና የመኪና ቴፕ አትለይም እንዴ? ይሄ ቆይ አማራ የት ሄዶ ነው? እኔ ጋሼ እኔ እዛ ጋር ተረይና ነኝ እኔ እዚህ ጋር አሁን እሱ ነበር። አንተ ቆይ ነው የምለው ችግር ያለብን ያለ ቦታ ለምን ትመጣለህ? አይደለ ጋሼ እኮ ስጫው ተፍ ያሉ ጋሼ ብሎ ጋሼ ስሜቱ ሰብስብ። አንተ ለምን ተ ያለ ቦታ ትመጣለህ? እኔ ያንተ እኮ ብር ለመውሰድ ጋሼ ይቅርታ፣ እያወራ ያለሁት ነገር የመኪናው ቴፕ ተሰርቋል እያልኩ ነው ያለሁት። ቴፕ የመኪናው ቴፕ ቴፕ ዘድ ነው እንደሚዘፍኑት እርስዎ ያማል ጭቅላት የለም እንዴ? መኪና ውስጥ ያለው ቴፕ የለም። ናና ተመልከተው፣ ይሄ ውስጥ እኔ ነኝ ብላል አይደል? እዛው ጋር ነው ሰምቼ ባይና ይቻለሁ ብላል። ስማ አንተ፣ ቆይ ስማ ጋሼ ገበው አይዋሹም ጋሼ። ቴፕ ጭነዋል። መጀመሪያ እኔ ፖሊስ ጋር ነው የምደውለው። ደውሎ ፖሊስ ጋር አትጋሽ ጋሼ፣ እርጋታ ውሰዱ እንጂ እርጋታ ውሰዱ። መጀመሪያ ይጣራ ጋሼ። አንተ መጀመሪያ እሱ ነው አንተ እኔ ያላመርኩ አይደል? ከአንተ ራስ አልወርድም። Inte, ina ina maju asar. Ita ka ko